あれ茨城ってあれさっきいたねあれさっき誰いたっけ黄門様かあれみんな後ろにいるのは黄門なるぞはい構えて皆の衆すご高い助さんおさん控えおろう助さんおさんめっちゃ強そうだね 全力で踊りましたか観客の皆様全力で応援できましたかそれでは最後にお辞儀をして終わりましょうキャ最後までこの空間に一緒にいてくださった皆様に感謝を込めて礼